E gridate, gridate, gridate, sai a me che me ne importa. E parlate, parlate, io fingerò di ascoltarvi per l'ennesima volta. La moneta unica ha influito sulla crisi dei paesi europei? Se noi ragioniamo con un modello, cioè abbiamo in mente un modello di tipo tradizionale, non tradizionale nel senso di diciamo, tradizionale in quanto rivolto all'esperienza passata. Allora, la, moneta unica si può dire che, che ha accentuato la crisi, perché? Perché per esempio per l'Italia molti dicono, o molti, parecchi, relativamente, un numero relativamente eh, grande di economisti, di persone dicono ah se non ci, se non ci fosse l'euro, se non ci fosse la moneta unica l'Italia avrebbe, guadagnato, avrebbe potuto svalutare, eh, deprezzare la lira e quindi avvantaggiarsene, sulla, eh, avvantaggiarsene, sui mercati internazionali, far crescere le esportazioni eccetera. E come, come, diciamo, come esemplificazione di questo ragionamento viene, viene presa l'esperienza italiana del 1992 quando ci fu la crisi del sistema monetario europeo, l'Italia fu costretta a uscire dal sistema, nel giro di pochi giorni svalutò di circa 20-25% e poi questo ha un effetto positivo eh, sulle esportazioni eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista eh, l'argomentazione è se non ci fosse la moneta unica allora eh, le, le, cose avrebbero potuto funzionare così. La difficoltà principale è che eh, confrontare la situazione odierna a quella di, del, 90, del 1992, cioè ormai di più di vent'anni fa, è, è, è è fuorviante, perché la realtà mondiale, la realtà de, dell'economia mondiale è totalmente trasformata. Non si, non si può pensare che oggi l'Italia si possa rimettere a posto svalutando e quindi facendo crescere le esportazioni, per, per un fatto eh, banale quasi, immediato, che eh, oggi il mercato mondiale l'economia mondiale ha dei protagonisti che vent'anni fa erano, erano ancora largamente, eh, largamente, inesistenti, largamente poco importanti. La Cina, l'India, il Brasile, so, tutte queste grandi economie emergenti diciamo, cambiano totalmente il quadro dell'economia mondiale. Ora, eh, la svalutazione di per sé non, non rendere le esportazioni italiane più competitive di fronte a quello che può fare la Cina, eh, ai prezzi, ai costi ai quali, ai quali la Cina esporta, eh, la Cina per, dire, per, dire, per prendere l'esempio più, più eclatante. È anche vero quello che dicono in tanti, che eh, il fatto che esista una moneta unica, eh, l'euro ha permesso a un paese come l'Italia o anche altri paesi eh, deboli all'interno all dei cosiddetti deboli, perché poi deboli e forti è un problema, un problema diciamo, piuttosto più grande di quello che sembra, eh, ha permesso di difendersi meglio dagli attacchi, perché, perché, un conto attaccare la lira o la dracma o la, la pesena, un conto attaccare l'euro su, su, sui mercati speculativi. Il problema della moneta unica non è, quindi non è tanto se ha peggiorato o, o ci ha consentito una migliore, una migliore difesa dalla crisi, è, è proprio tutto l'impianto su cui è basata l'idea della moneta unica, la creazione dell'euro, alla prima grossa, veramente grossa difficoltà ha mostrato tutti i limiti delle, della concezione di fondo su cui, su cui si, si, si, regge, si regge tutta, tutta, tutta, tutta la struttura. E eh, ormai a questo punto de della storia tutti quanti più o meno sono, molti lo dicono, che un problema fondamentale della moneta unica europea è che accanto alla moneta unica, quindi accanto a una eh, singola unica banca centrale, non c'è uno Stato federale, non c'è la, eh, la capacità, di gestire un bilancio federale che si abbia, eh, sia di portata significativa e non sia quello ridicolo dell'Unione Monetaria Europea. Queste scelte, la scelta di fare una moneta unica e non preoccuparsi di un bilancio federale, di, non preoccuparsi di, della controparte fiscale della, della, della, della politica monetaria, diciamo, non sono casuali, sono, sono tutti, si reggono tutti su una concezione dell'economia che, che, che, che, non funziona e che oggi abbiamo le prove drammatiche che non funzionano, anche se poi... Eh, 99% forse dell'Accademia continua a far finta che funzioni che tutto. D'altro canto è anche vero che eh, dietro l'idea della, della, della creazione di un'Unione Europea, nella eh, fattispecie di un'Unione Monetaria Europea, c'è un fatto importante, cioè l'idea che eh, ormai, eh, dato il contesto mondiale, dato il contesto del, del, del sistema economico mondiale, eh, un, diciamo, è chiaro che <clears throat> diciamoci, i singoli paesi di, da soli sarebbero molto più sono molto più deboli, cioè l'idea di creare una struttura economica grande, una realtà economica grande come quella europea non è di per sé sbagliata, probabilmente anzi è la strada giusta. Ora, detto questo poi tutto sta nel pensare come si fa. Cioè, per chiudere, la soluzione ai problemi non è quello di dire basta con la moneta unica, usciamone e rifacciamo la lira, rifacciamo la, la dracma e così via. È di quello di fare un'Europa diversa, basata su concetti economici, politici, eh, sociali, diversi da quelli su cui, su cui si regge tutta questa, questa la struttura che, che, che abbiamo. Quindi eh, la via d'uscita Diciamo, non è abbandonare la moneta unica, è creare una realtà socio-economica totalmente diversa in cui ovviamente ci sarebbe una moneta unica, ma se poi questo è politicamente possibile, soprattutto nella situazione attuale, questo è un altro paio di maniche. Insomma. Non c'è modo di farmi